Ayi webahlali ngiyanibingelela, ngiyanibingelela nonke. Ngiyacabanga ukuthi niyaphila lapho nikhona, nami ngiyaphila njengosheleni. Webahlali la ngiza nendaba ka-Anele mdoda lothi ukhathele nasafuna ubashabhi and akafuni ubashabhi kodwa kade ayisho lento ukuthi yena uyajima afuneka uba sidudla. So-ke manje ubonakala vele nje ezithe ntshi kwi-KFC wazithintsha nangeshampeyini. Manje uyabuzakala-ke ukuthi hawu angithi wena wathi uyasilima awufuneki ubashabhi manje zikhiphani uthi yena hhayi ima mhlana usenzela nje okokugcina asijabulise okokugcina Ngazi-ke lokhu kuyiqiniso elingakanani ngoba nami isefu bahlali ngiyajima kodwa hheyi angeke ngikhone ukuhlukana ne-K_F_C. Awube-ke ngize nazo wemhlaba. Hhayi-ke bahlali lana ngibuya no-Anele ongavele nje wangamosha xesha watheka u-private jet waziphostela isithombe sakhe lapho kade ku-private jet ethi ezithe inkinga ebhakede le-KFC wazithi inkinga ebhodlela leshampeni shuthi lapho phela ubefuna ukuzizwisa ukuthi nje hhayi le mpilo uyayiphila uya-enjoya akana-stress Hhayi-ke abahlali inkosi yami babesebengenile-ke ngoba uyabazi abahlali abayisweli inkosi yami into abazoyisho noma ngabe kuthiwa wenze into enhle ngoba mina ngiyibonanga phela into erongo kwisithombe sakhe njengoba eziphostela ukuthi uyazicima nge-K_F_C ne-champagne. Hhawu, abanye bayashoka ukuthi no no no i-K_F_C ihambelana ne-Coke. Awukaze wabona i-K_F_C ihamba ne-champagne. Mhlambe kungenzeka ukuthi i-champagne ubezithandele nje ukuthi ayibe i-side drink yakhe I don't know. Koda-ke ngaloko wasethola amazwi nje vele amlandelayo emqolo amlandela ngemuva ukuthi yeyi i-KFC ayihambi ne-champagne kodwa phela manje ngeke kuthi ngoba naki i-KFC yadayiswa ne-coke sekumele ngiyaphoqela kuthi kumele ngiphuze i-coke akusho lokho so-ke-ke abanye babesho ukuthi-ke hhayi-ke akusizi vele noma ngabe kuthiwa nisho kanjalo kodwa okusalayo muhle uyazibusisa u-right so manje why ukuthi nina nizongena nimkhulume kanjena walo muntu uzivezele iy'thombe zakhe nje zokuthi she's enjoying life So ke bahlali injalo nje indaba manje umuntu sekumele akhethe mewukuthi ufuna ukudla ini ayazi ukuthi ihamba nani bahlali just because nizomjaja bahlali abanye ke babemjaja indaba ukuthi ngoba wathi uyajima uhlanganaphi noma i-KFC bahlali akusho ukuthi uma ukuthi uyajima wena ufuna ukuluza iweight sekufanele ungayidli i-KFC no no no uyayidla and uyayidla le Kentucky uyayidla kodwa angesikhathi hayi ukuthi njalo kufanele uthi ukuhlehlisa ekudleni okujanki okungekho right for umzimba wakho but akusho ukuthi-ke ngalokho sekufanele ukuthi wena ene suphumile ekudleni okumnandi phela sekufanele uhlale wadla nje izinto ezingathi shuku mina angiyithandi nezinto zokusilima bahlala Soke bahlali unjalo-ke u-Anele Mdoda uyasibusisa, uya-enjoy-a. Hhayi nina naba lana-ke bahlali. kodwa ngiyacabanga ukuthi benidlala phela ezinye izinto eziningi singazithatha serious kanti niyazidlalela hhayi ukuthi beni-serious ngaloo ndlela emva kwaloko babe sebephosta-ke isithomba salo ubaba udokotela esho-ke ukuthi nawe ushuthe nepleti le-k f c wazoshutha neglasi yayo-ke ikhophi basebemshilo-ke ukuthi ya i-KFC idliwa kanjena shuthi konke fanele kuyobila-ke i-KFC nokhokho esiswini sakho ukuthi ubona athi ya udlile-ke ikhokhi ne-KFC so nje bahlali hhayi i-choice is yours choice yomuntu nomuntu singamkhetheli umuntu ukuthi yena ufuna ukudla kanjani njengoba nami kade ngisho ukuthi mina ngidla isitambu nekabishi abanye bathi kanjani kuhlangana phi isitambu nekabishi kumina-ke kuyahlangana bahlali asike nje vele si-accept umuntu the way engakhona ukuthi yena u-enjoya ini ngasikhathisini singamubekeli ukuthi kufanele adle ukuthi nokuthi so bahlali injalo nje indaba webahlali bengithanda imcobeleleke indaba yakhe yoku-anele mdoda ngoba nami ngomunye vele osebenzayo kuweithi ukuthi ngizama ukuthi nami ngehlike phela nami ngifuna ukuba u-two slice so naye ngiyamthola ukuthi vele uthi ufayithela loo nto kodwa ngiyambona ukuthi amagalelo wakhe hhayi uzamile kusho ukuthi kuyamsebenzela ukwenza lento ayenzayo kodwa phela-ke manje lapha kwi-KFC ubezijabulisa hhayi ukuthi ngoba ubenza into erongo webahlali ngiyanithanda webahlali ningakhohlwa-ke phela ukusubscribe nilakhe ningifolowele bahlali ngithanda ule kuhle kwethu phasi yegwayi bahlali